नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूं मुकेश तिवारी और इस वक्त हम खड़े हैं प्रयागराज कुंभ में संगम के तट पर यहाँ स्काउट गाइड के बच्चे लोगों को मदद कर रहे हैं और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं बहुत सारे स्काउट गाइड यहाँ पर पूरे देश से आए हुए हैं हमारे साथ कुछ बच्चे हैं हम उनसे बात करते हैं सर मैं हम यहाँ सर लोकल के लिए प्रयागराज में हमारे स्काउट की टीम भी सर ट्वेंटी स्टेट से बच्चे आए हुए हैं और हमारी दो दो प्रकार की ड्यूटी बांटी गई है एक सुबह की एक शाम की तो फिफ्टी बच्चे सुबह आते हैं फिफ्टी बच्चे शाम को ये संगम पे आते हैं तट पे ये जितने भी श्रद्धांजलि हैं जैसे जो जो नहीं भी आ पा रहे हैं उनको लेके आते हैं और जो गंदगी फैला रहे हैं उनको मना करते हैं कि सर इसको डस्टबिन में यूज़ करिए और यहाँ पे वॉश नहीं करना है सेल्फी नहीं अलाउड है तो इसको हम लोग समझाते हैं प्यार से और कितने बच्चे आए हैं पूरे देश सर सर सर हमारे में ट्वेंटी स्टेट से हंड्रेड बच्चे आए हुए हैं जिसमें से टू सेक्टर में बताया मैंने टू सेक्टर में ड्यूटी बांटी गई है तो हम लोग ट्रैफिक का भी रूल्स का वो करते हैं सर देखते हैं और घाट पे जितने भी श्रद्धांजलि आते हैं उनको स्नान कराना हर एक चीज़ हम लोग जितनी सेवा दी जा सकती है उतनी दे रहे हैं सर हमारी तरफ सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप सर हम लोग सर हम लोग सुबह अपने टेंट से साढ़े सात बजे चलते हैं हम लोग यहाँ साढ़े आठ बजे आ जाते हैं हमारा सर रैन बशेरा चौदह नंबर पायलट बाबा जी के जस्ट बगल पे है वहाँ से हम लोग सुबह साढ़े सात बजे कब तक रहते हैं शाम सर, सर हम लोगों का दो शिफ्ट बताया तो एक शिफ्ट साढ़े आठ बजे से डेढ़ बजे तक चलता है दूसरा शिफ्ट ढाई बजे से कहते हैं शाम को सात बजे तक चलता है